Ya, jadi boyak lah, jadi boyak. Jadi boyak. Nama-nama itu. Ya, jadi boyak. Sapu boyak. Sapu boyak. Sapu boyak. Sapu boyak. Sapu ya, boyak, boyak, sapu boyak. Sapu boyak. Sapu boyak. ada. Ada. Ada. Ada.